Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Pripon kasar-kasarane? Saingge kepangge malih kalian Ustada Fiska Eng pasinaunan bahasa Jawi ulangan siji Mikate ake titis woro. titi suworo iku dibagi ana loro kaping siji suworo jejet lan kaping loro suworo miring Apa iku suworo jejet lan kira-kira apa iku suworo miring? Bocah-bocah, suara jejek dengan liyane suara sempurna. Suara jejek ya iku suara sing pengucapane padha karo tulisane utawa aksara asline. Tuladane huruf A ing swara jejeg iku diwaca o contone sapa kono raja ula mangsa lan sak pinunggali huruf i ing swara jejeg iku diwaca tetep Contone bibi, pipi, siji, kemiri. Huruf U yang swara jejeg iku diwaca tetep. Contone buku, telu, bangku, tuku. Huruf E Eng swara jejeg iku diwaca tetep. Contone jare, kere, kue, tempe. Huruf O eng swara jejeg iku ya diwaca tetep bocah-bocah. Contone soto, ngaso, sore, toko. Nah, bocah-bocah, apa iku suara miring? Jengen liyane suara miring ya iku suara ora sempurna. Suara miring ya iku suara sing pengucapane ora padha karo tulisane utawa aksara asline. Tuladane ya iku Huruf A yang swara miring iku diwaca tetep. Tuladane jajan, mangan, larang, lanang, lansak sak Lione Liyane yaiku huruf I yang swara miring iku diwaca E. Tuladhane salin, supir, kulit, miring. Huruf U ing swara miring iku diwaca O. Tuladane sarung, karung, jaluk, maruk. Lan sak pinunggali. Tuladha yaiku ya huruf E ing swara miring iku diwaca e. Tuladone seneng, gelem, kesel, kereng. Tuladone huruf o ing swara miring iku diwaca o. Contone rokok, kodok, mojok, bolong. Sakwise sinau swara jejeg lan miring, saiki ayo coba bocah-bocah maca teks basa Jawa. Diringekno ya, Cak, Ustazah akan membacakan teks bahasa Jawa judule Endae Alas Mangrove ing Surabaya. Bocah-bocah opo wis ngerti yen ing kutha Surabaya ana objek wisata kang arupa alas. Wujude yaiku alas mangrove. Endalo sesawangane objek wisata arupa alas mangrove. Alas mangrove mau ana loro cacahe. Dumunung ing Desa Bonorejo lan Desa Gunung Anyar. teks kaping siji yaiku mangrove Wonorejo. Alas mangrove Wonorejo manggon ana pesisir wetan, utara pantai timur Surabaya. Saliyane duweni fungsi minangka bendungan uga dimanfaatke minangka wisata air lan ekowisata. Ake manfaat kang bisa dinikmati engkene Ing antarane ya kuwi restoran apung, prau wisata, stan batik mangrove, menara pantau, sentra kuliner asli laut lan sak pinunggali. Sak liyane kuwi uga ana taman rekreasi edukasi Ing kene adik-adik bisa nyinaoni jeneng lan wujud aneka warna tanduran carane ngramut lan carane nangkarake teks kaping loro mangrove gunung anyar sautarane kuwi objek wisata alas mangrove gunung anyar dununge ora pati ado saka wisata alas Wonorejo mau Bocah-bocah bisa langsung dalam ketele alas mangrove, segoro, serta flora fauna kang api lan nang semake. Sadawane geladang kang nuju alas mangrove mau, bocah-bocah uga bakal ketemu ketek buntut dawa lan maneka spesies manuk. Ing kene bocah-bocah uga bisa melu nandur bibit mangrove lan ngrumat tanduran mangrove mau. Nah, iku mau anak-anak teks mangrove Monorejo lan Gunung Anyar. Nah, iki mau bocah-bocah penjelasan babakan titi suworo. Kepiye bocah-bocah wis paham ora yen isek durung paham iso ditakokno maring Ustazah Fiska. Cekap semanten, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.